онлайн-выстава фотографа Уладзіміра Сапагова, прысвечаная першаму чарнобыльскаму шляху. 30 верасня 1989 года ў Мску адбылося першае мірнае масавае шэсце чарнобыльскі шлях, прысвечаная наступствам катастрофы на чарнобыльскай атамнай станцыі. На чарнобыльскі шлях сабраліся некалькі десяткаў тысяч людзей з усёй Беларусі. Збор дэманстрантаў на чарнобыльскі шлях адбываўся па абодва бакі праспекта незалежнасці тады Леніна у раёне парка чалюскінцаў гадзінікавы завод. Геннадзь грушавы, Адзін з арганізатараў і ўдзельнікаў чарнобыльскага шляха 30 верасня 89 -го года, дэпутат Верховнага Савета Рэсублікі Беларусь 12 і 13 скліканняў, а таксама стваральнік і кіраўнік фонду дзецям Чарнобыля згадваў: мірнае пратэснае шэсце з канкрэтным і выразна сфармуляваным пытаннем Такім мне бачылася маніфестацыя ў мінску. Управа БНФ зрабіла ў той час гэтую акцыю самай важнай сваёй справай, а назву прыдымуў ніхто іншы як зенон пазняк. Прапаноў было шмат, але ён заявіў чарнобыльскі шлях. І ўсе пагадзіліся, бо яно лаканічна і дакладна выказвала сутнасць. Зварот у Вярховны Савет БССР пра дазвол правесці гэтае мерапрыемства падпісалі зяном пазняк, Юры Хадыка і ваш пакорны слуга, І тут жа пачалося актыўнае супрадзеянне. 30 верасня абвясцілі рэспубліканскім суботнікам з масавым выездам студэнтаў і школьнікаў са сталіцы ў бліжэйшыя калгасы і саўгасы разгарнули буфеты і продаж дефіцытных тавараў. СМі разгарнулі актыўную прапаганду з усім наборам бірак, публічных абразаў і пагрозаў. Зразумелая справа, што перад пачаткам шляху мы баяліся, што могуць быць ускладненні, нават да сілавых дзеянняў і нават былі упэўнены, што ўлада не дасць проста так прайсці па ўсім праспекце ад парку чалюскінцаў да плошчадзі Леніна, дзе знаходзіліся будынкі Саўміна і вярхоўнага савета БСР. У той дзень бачыў, як сцягваліся войскі, пад'язджалі пажарныя машыны і аўтобусы з міліцыяй і, натуральна, хваляваўся, але калі ўбачыў, як шырокім потокам людзі збіраюцца да месцаў пачатку шэсця, раптам зразумеў, што нічога ўлада не зможа з імі зрабіць, што чарнобыльскі шлях адбудзецца. А калі да калоны дэманстрантаў па маршруце руху раптам цалкам спантанна сталі далучацца людзі і людскія плыні, подбел чырвона-белымі сцягамі харугвамі і вымпелымі з чорнымі лічбамі радыяцыі тых ці іншых раёнаў стаў вельмі хутка павялічвацца з'явілася ўпэўненасць і радасць што ўсё атрымалася абсалютная большасць грамадзянаў выйшла на шлях з прычыны нязгоды з палітыкай дзяржавы па чарнобыльскім пытанні па сутнасці народ патрабаваў ад улады скажыце нам праўду мы баімся за нашых дзяцей Можна сказаць, што менавіта 30 верасня 1989 года упершыню ў найноўшай гісторыі Беларусі праявіліся народная свядомасць і воля, грамадзянская свядомасць і актыўнасць мас. А гэта і ёсць пачатак будаўніцтва грамадзянскай супольнасці. Людзі звярнуліся да ўлады з прямым пытаннем: Навошта вы нас падманваеце? Мы не дазволім. Уладзімир сілчыкаў. Помніцца была пэўная эйфарыя, адчуванне, што проста на вачах творыцца гісторыя, што можна паўплываць на падзеі і асабістым удзелам, нават простай прысутнасцю ў шэрагах маніфестантаў. А яшчэ думалася, што баранюю сваю сям'ю, дзвюх дачок, чатырохгадовую алесю і хрысціну, якой было год і два месяцы. алесь дашынскі. Я тады з чарнобыльскага шляху і многіх іншых акцый рабіў матэрыялы на білрадыо. Калі б ведаў, дык зрабіў бы і тэксты. Эх, Антоніна Хтенка. Што памятаю, трывожнасць памятаю, вельмі акрэслена, дакладна, ажно ну дых пераймае, што з намі будзе далей. Трымценне лісця на дрэвах памятаю. Напэўна, так трымцела і я ў падчуванні, яшчэ не адчуванне вялікай і неаддольнай бяды, а бяда ж ужо зрывала бязлітасна жыцці, як тое лісцё з восеньскіх дрэў. Незвычайную цёплую еднасць памятаю, быццам толькі маўчанне і можа так звязваць, лучыць і трымаць разам. Гэта была ці не адзіная часіна ў маім жыцці, калі недзе глыбока запалі ўсе словы. Я ішла поруч з мужам, алесем Емельянавым. І мне падавалася, што вось цяпер у гэты незвычайны момант жальнай цішы я пазнаю яго, зусім незнаёмага інакшага, чым заўжды, чым штодня. Знакі радыяцыі памятаю, як водбліскі чужое пагрозы. Ніколі больш так востра не адчувала візуальную інфармацыю і ніколі больш так нечутны былі крокі. Нашыя крокі, кожнага паасобку і ўсіх разам. Гэта была хада спакойных і мудрых людзей, якія верылі ў сваю моц і нават, мабыць, трошачку ў сваю місію. Здзіўленне памятаю, нас усё боліла і боліла з усіх краёчкаў зямлі нашай ішлі, ішлі, ішлі маўклівыя, але не суровыя, а нібыта неяк трагічна прасветленыя абаронцы, абаронцы свайго парушанага, разбуранага, выбухлага болем і скрухай, адчаем і сіроствам бяздом'я свету. А восень залаціла той наш абпалены свет амаль урачыста ці амаль абыякава. І гэта хараство гэтую непераможнасць восені і маўчання памятаю праз усё жыццё, нібыта стуль і вяду, надзею жыць, жыць пра ўсе навалы несправядлівасці і выпрабаванні, таму што жыццё яно бяскрайне мужнае, непераможнае. Гэткія вось у мяне згадкі, ціхія, як моўча, як ліставей пасярод ядравага разлому, Алена Лапцёнак. Той дзень запомніўся яшчэ і таму, што адмыслова на акцыю да нас з сяброўкамі прыехалі ўкраінскія актывісты, з якімі мы пазнаёміліся незадоўга да гэтай падзеі падчас экскурсійнай паездкі ў Львоў. У цэнтры гораду стаялі пікеты пад сіне-жоўтымі фанамі, сцягамі па-украінску. Такая натхняльная атмасфера дзвіжу, кажучы сённяшнім сленгам, што кінуўшы свой экскурсійны автобус і групу, мы адправіліся ў чарнаўцы на самы першы музычны фестываль чырвонарута. І вось пасля гэтага уже яны прыехалі ў Менск. Добра памятаю, як мы вярталіся з чарнобыльскага шляху зрушанай кампаніяй па вуліцы і лімскай пад сцягамі вялікім сіне-жоўтым і бел-чырвона-белым. -бел Паліна Степаненко. Быў дождж і вельмі шмат людзей, ішлі па праспекце па праезжай частцы, што было нязвыкла. Ішлі да плошчы. І падчас руху было адчуванне, што свет, у якім мы жылі, мяняецца, з кожным крокам, з кожнай хвілінай і секундай, што мы больш не будзем жыць у тым ранейшым свеце, дзе ўсім кіравала КПСС. Ірына Дубянецкая. Настрой быў прыкладна такі, як у вершы Тцяны Сапач. О, час пераможных шэсцяў, крышацца брукі ад маршаў, Як не вітаць гэту музыку сусветныя мітусні. Усё атрымлівалася, усё прагаворвалася, было магутнае адчуванне таго, што вось ёсць мы і мы уваходзім у сілу і ўсё знявечанае выправім і самі ўсё вырашым і адказнасць на сябе возьмем і страху у нас няма, ні страху адказнасці, ні страху ўлады моцных, што нас гняла. Штосьці такое не спецыфічна чернобыльская, а так, што і тут трэба папрацаваць і мы можам і гатовы і да іншага дойдзе чарга, бо на гісторыі жыцці суцэльны дзірван і будзем яго разгортваць, дай толькі час. Маладосць, што сказаць. Вінцук вячорка. Перад плошчай Радслава вячорка і станіслаў сокалаў ішлі наперадзе. Стаць жа са сцяжочкам. Іх выпусцілі ўперад, бо сімвалічна, што дзеці. Фрагменты выступу пісьменніка Алеся Адамовича у мінску 30 верасня 1989 году. Сапраўды, Чарнобыль звязаны не толькі з вялікай хлуснёй, але і з наўпроставымі злачынствамі, службовымі злачынствамі і, безумоўна, Мы прыйдзем усе да экалагічнага нюрбергу. Гэта непазбежна ў нашай краіне, Таму што калі не спыніць гэтую безадказнасць, гэтую кругавую паруку хлусні на ўсіх узроўнях на самых высокіх. Мы не выратуемся, калі не ад Чорнобыля гэтага, то наступныя такія падзеі будуць непазбежныя мы ўвесь час у ахвярах і вось цяпер чернобыль ізноў ахвяры і ахвяры ы што ж гэта такая за сістэма ў нас якая патрабуе ад нас увесь час ахвяраў Лявон Садоўскі. Памятаю, што ў шэсці ўдзельнічаў алесь Адамовіч, а прадмову акадэміка Вельхава абсвісталі. Сергей Чырык. Падчас чырнобыльскага шляху было шмат журналістаў і фотакарэспандэнтаў. Здымалі і я і кастусь войтка. Уладдзіра Сапагова добра памятаю. Ведаў яго. Уладдзімир Кармілкін запісываў гук выступаў, якія гучалі на плошчы, гэта бачна і на фотаздымках. Чарнобыльскі шлях, які адбываўся 30 верасня 89 года, узняў праблему чарнобыльскай катастрофы на агульнанацыянальны ўзровень. Сцяна сакрэтнасці і маўчання, змураваная камуністычнымі ўладамі, была прабітая. Улады былі вымушаны распачаць шырокія захады па перасяленні дзясяткаў тысяч беларускіх грамадзянаў, якія жылі на забруджанай радыяцыі тэрыторыі. Чернобыльская проблема стала найважнейшай тэмай у павесцы для шырокага дэмакратычнага руху ў Беларусі, беларускі народны фронт за перабудову адраджэння які змагаўся за прыадкрыццё заслоны сакрэтнасці над чарнобыльскай катастрофай атрымаў папулярнасць і шырокую падтрымку ў грамадстве у выніку у сакавіку 90 -го году на выбарах у вярхоўны савет былі абраныя апазіцыйныя дэпутаты яны вельмі паспрыялі дэмакратычным працэсам якія праходзілі ў краіне ў той час і дабіліся ў 1991 годзе абвяшчэнне незалежнасці рэспублікі Беларусь Зараз урадам Лукашэнкі плануецца запуск беларускай атамнай электрастанцыі. На жаль, урокі Чарнобыля не засвоеныя.